Apa itu waktu? Waktu adalah hal yang berjalan maju, linear, tetap pada jalurnya. Waktu adalah uang, mereka bilang. Bukan, bukan itu. Waktu jauh lebih berharga dari uang. Nak, makan dulu sebelum berangkat. Gak usah, Bu. Udah telat nih. waktu tidak mungkin terulang. Mereka bilang, waktu faktanya selalu berulang. Ah, Seperti endless loop, selalu berputar hingga akhir zaman. Yeah. Rizky, kamu tuh dari mana aja sih? Tahu gak, aku udah di sini dari tiga setengah jam yang lalu, nungguin kamu. Maafin aku yang, aku telat. Tadi aku lembur di kantor. Banyak alasan mulu. Dah, aku males, mau pulang aja. Waktu memang berjalan maju, linear. Tapi entah kenapa, masalah pun berjalan linear dengan waktu. Rasanya selalu ada masalah yang datang seiring berjalannya waktu. semakin menjadi masalah apabila masalah datang di waktu yang tidak tepat. Rasanya bagai ditabrak kereta yang bergerak dengan kecepatan waktu. Ki, kamu di mana? Bisa ke SPMI sekarang. Kenapa, Pak? Ibu, Ki. Ibu kenapa, Pak? Ibu meninggal, Ki. Bapak jangan bercanda. Ibu sehat-sehat aja kok. Mana mungkin ibu meninggal? Ibu sakit, Ki ibu TBC paruh akut dan dia nggak mau bilang sama kamu. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu udah empat tahun sakit, Ki. Ibu nggak mau ngerepotin kamu. Makanya dia nggak bilang ke kamu. Waktu adalah ilusi. Ini semua tak mungkin terjadi. kematian berarti sudah waktunya. Mereka berpikir bahwa waktu itu mematikan. Aku pun berpikir begitu. Andai saja, waktu bukanlah hanya kematian, namun juga kehidupan. Menghidupkan orang-orang yang jiwa dan raganya sudah direbut oleh waktu. Pasti semuanya tak akan berakhir seperti ini. Bisakah waktu menjadi kehidupan? Waktu, apa itu waktu?